我屬性啊唔我係誰？哇！即係點解你咁係 stand by 好嚟揾我喎？啊！即係啲人咯。 见到，唔好过住，唔好过住，去，帮咗中场先咯，慢慢推上去，打战士，咁就冇啊，打战士，打战士。 走，起张好，牧师啊，打术士好了，打术士，打术士，换远装，等我站，换远装，打战士，打战士，打战士，跑掉了，打 D K。 和牛串烧。你喺邊度出啊？士多。和牛中間上啊！咁啊，中間上。你都未摸到啊！啊 D K 我 D K 我。K 啊 D K。等埋我，等埋我。你點嚟食緊唔品得你脆皮？你你一條友上去。 起底可以吗？冲出啊！哇，佢点过嚟啊？啊，牧师，中间啊，接人啊，吹边，峰哥，系咪？阿阳你哋点都要捱到出去啊！依家。 就可以干干了。中间打那个克拉那个牧师。打牧。走。中间打牧师，再有克拉。播放，快快快！ 我哋咪一路系咁红紧我，好打战士，中间打战士。嗯。喂，咩事啊？死咗。 冇人去补皮啊！我点知你哋啊？冇乱走啊！我打嚟打去都系嗰个位咋。啦啦三战呢个组合唔得真系唔得。 一定系要，今次一定有人换出去啦，冇办法。通常压唔到啊？唔系压唔压到啊？根本上冇人去打搞之棋啊！你见到佢转个头翻咗嚟啦，都唔使一阵。打阵是打阵是。 我而家都唔知点打，我系好叻啊！啊，快快过嚟搵我。 佢俾快啲过嚟揾我，嚟紧。我打巫师咗咯，你度出啊？我最多嚟噶。唔系你咪仲未追到啊？ 啊！出事啊！出事 d K D K。哇！你话唔系一样？T Y 呢场冇啦，冇晒时间啦。真系冇猎人唔得喎。系啊，一定你三次冇可能噶啦！依家你点谂都唔好谂啦。 佢，我根本上未行到过，佢哋已经搞咗棋啦。好多人都系打呢个抢棋。 另一个猎人真系可以控制之奇咩？好似头先你，除非你见到我俾人点样打噶。 哇！快到你啊，就少啲，系咪叫佢少啲啊？除非你系，算啦，俾佢交咗支旗算啦。